ももちのチャンネルこんにちのこんにちのはい今日は引き続き VR ワールドの続きをやっていきたいと思います今回やるのはあのデンジャーボールっていうステージです ニスやピンポンエアホッケーをモチーフにした近未来スポーツゲーム前回やったオーシャンディセントとはもう全然比べ物にならないぐらい楽しみですじゃあ早速やってみますももちのチャンネルはいでは早速デンジャーボールですなんかこの毎回球が違うけどこれがあーっちかあー早速始めます チャレンジえ24パーってなんだトーナメントライバルとの戦いを勝ち抜くやつチャンピオンを目指したいと思いますはい来いあい。 <laughs> はい。行きます なってんだすごいラウンドワンどうなってんの何すんのこれダブルなになになになになになにあえなになにえ動いてなくないあ手目でやんのこれか そことかちょっと待ってやっと分かったわはちょっと待ってコントローラーいらないじゃんめっちゃ握ったわこいこいこいこいっとおやったなんか加速するんだ回転かける的なことする おやうたいつ終わるのこれほいうわ近づいてきたうん なんだなんだうわ意外と高いとこにいるあなんか始まるトルネード何何何何これもこ来い来い来い来い ちゃん落としそうで嫌なんだけどどうやんのこれそれずるいなああ目が見えなくなるなんで曇ってる こいつに勝ちたいいっぱい動くからさこれがずれるんだよねやったー何回勝てばいいんだよ ¡Para! マンモスどういうことあそういうことか大きいんだうわうわあうわ来たなんか脱げる くなってきたやったまだまだうんやったー近いやったーわあまだあるどうやったらそれああ早いよあやったよくわかんないけど勝ったあ there, Lou. なんかかった5位近い勝ったもうない何個あるニトロうわやだーなんか貯めてくれることで余裕が生まれます 変わるとさなんか追っかけづらくなっちゃうんだよねあなんか勝ったしょぼくない、はあった勝った勝った勝ったえー、3ポイント差つければいいのかここやっと分かったまだある10ぐらいあんのかな汗がすごいんじゃ。 ネクロえうわどういうことずるくね私もしたいわその馬

でも今回はこれしかできない的なやったー総集編的なやつだああここへ来たうわあなんだなんだなんだすげえ曲がってきた れは返すラリーを重ねることが大事な気がするこんなスピードなんて必要ないと思うんだけど速くなるやだーやだーすごいよ汗がすごいよこのなんか床はげる的な演出は何なんだえ何勝ったの ほはほはイエーイ勝った勝った勝った勝った勝った勝ったああ終わったやっと終わったお疲れ様ですイェイイェイ わすごい岩井よすごいえここ汗がすごいあいて <laughs> よいしょよいしょあまるで続けるまるああったよかったはい結果勝った 勝ったよくわかんないけど勝ちましたイエーイ る続けて終わりますよしよしよしよしももちのチャンネルはい終わりましたあびちょびちょです顔もう結構お尻もいっぱい汗かきましたわかるかなお尻汗シミ <laughs> とかなってないと思うけどよいしょ